ёсць дастаткова жорсткая аўтарытарная ўлада, якая э, не мае пачуцця гумару, паставілася на, на пэўны пантэон, той, хто увогуле піша пра нешта, што закранае інтарэс улады, ён павінен быць падрыхтаваны да таго, што ў яго будуць праблемы. Ну, калі ты падрыхтаваны, то што ж можна пісаць і па версіі хард. Thank you. мірыў чалавек <laughs> выхаваны таму ён увогуле нікаго не абражае нават прэзідэнт таксама не абражаў ён яго крытыкаваў ён гэта ўжо сам казаў у каментарах крытыка была можа часам жорсткая крытыка але это не абраза і не паклёп ніякім выпадку Андрэй кажа не слухай аптымістаў чакае чатыры гады я як бы аддаваў сабе ўлік можа такое здарыцца што мяне пасаюць у турму Гэта пэўнае выпрабаванне для чалавека выпрабаванне цвёрдасці яго поглядаў, калі мы размаўляем пра, пра палітычных зняволеных альбо выпрабаванне цвёрдасці характару, калі пра любова размаўляем, Таму што тут там сістэма хоча перемалоць чалавека, зрабіцца з яго паслухмяная ціхая цілё. это было? Вывозили меня с автоматами, мне заблокировали мобильные телефоны. Вот. Корцей, начальник тюрьмы меня попередил, как я не размовлял тут. Вот. Но я, бачите, я с человеку парты, я приехал сюда, как, ведаючи, что тут есть СМИ. Хотел бы, ну, коли есть питание, охотно, охотно скажу, что, что там было, что, что было. Что было? Меня принимал а начальник Е, турми Сергій е, Карпович майор і звольняв так само ось його. Два рази на мене наїжджав, не хочу ли я там добавки. Я ж уже пуганий, мені вже стільки пугали. Перед затриманням вже було бачно, що е, якби закручується ось такий сценарій. Газета пропонувала мені з'їхати в Польщу. Ось я, я зустрікався з головним редактором, була розмова ось про те, як, як я з'їхав. Ну але я відмовився, тому що все ж таки я. адчуваюся ну что я адсюль я з гэтай землёй звязаная неяк у гэтым кантэксце жыву і не хочу нікуды з'язджаць Андрэй рыхтаваўся ў той дзень ехаць на тэлемо з еўрапарламентам са сваім калегам па звёнску палякаў яны вечарам паехалі самаходам як потым уже аказалася іх затрымалі раз яго папярэдзілі паказалі яму подпіску а што ён не выязны, якую ён адмовіўся падпісваць. Яго затрымалі і ўжо не адпусцілі. Убери машину! Щоб вас згадаю їм цілого, сволочі! Не плачь, хорошо? Ну, что, ну что, вытирай слезки. Вытираешь? Ну все, успокойся. то было бачно, что судзи ничего не вырашает, ну, что все идет с горы, следчи ничего не вырашает, все просто ну, ручное, ручное керование идет просто, скажем, с Минска по, по этой справе. Я не докладно ведаю, что, что, что, что я не виноват и не здесь некое злочинство, але вот яны меня осудят. Когда меня ввели вось, на апошнее слово, прачытаў у бібліі не мечыце бісер перед свіннямі, то не маю чого, чого вам сказаць.